ha to'g'ri bu yoqqa keldik omma omma futbolda ham bunaqa yugurmagandim o'rib yuboringlar ikkitasini qarmoq bilan o'rib yuboringlar bunimi ha yo'q o'tmaydimi Ha, ani ikkita ekan. Olib tashlaymi? Mana u keldi уже. keldi bitta chiqib ko'rindi Shaqillatib ketdi. Na bir eshitdim man, ko'ra olmadim nafaqat. shalab etib chiqdi Ha, ko'ra mana mana mana mana mana mana mana Mashallah. mana Mashallah. Mana shu yo'q. o'sha o'sha yapaman taniyapmanman o'sib ketdi bu uch metr kurchok turgan bo'lsa ushsani bugunni o'zidan yo'q o'tgan safar uch metr uzib ketdi ya блядь shunday o'sha o'tirib tashlaydi dirsillab chiqarib yuboradi deysiz kurchak ha chiqarib egasini qidirib otlashaylik shuni bunga по моему садок bilan qatsak bilan ish bitmaydiyu yo крючокmi mana anaqa yo'qmi bago ha bunga sig'adi katta ekan sig'adi sig'adi bunaqacha katta emas kilo bor lekin yigirma kilo chiqadi <laughs> katta emas yigirma sadobga sig'adi demoqchimiz ha oltmish to'rt kilo emas demoqchiman <laughs> yigirma kilo bilan нормально yoqqa o'tasiz aka siz mana mana mana mana mana нормальный yigirmadan baland bu mana jala tushib ketdim kelyapti yigirmadan <laughs> baland u shu degan mana jamshid akam shoh mana anaqa ekanda baxti sinib turdi qaki qiling ana ana ana uni yana ay ay yigirmadan oshib alloh alam oshiq yarim kilolik sazan bo'lsa ham olaylik omil ko'p ketmayman ketib qolmasalar bo'ldi brat Ох, oh bular helikopter tiqib turing patsakka qani bismillohi rohmanir rohim billahi lekin поводокka besh ketdim necha litr turibdi bilmadim olib keling olib keling aldab aldab olib kelyaptilar a mol deb tashib kelmadi yo'q bu mol deyman u bular uzib ketdi unaqa чувствовать ham qilmadi hech narsani lekin leska bo'lsa ham mol deb turib beryaptilar qarang shuni aytyapmanda testi bir yuz sakson gramm ham e, bir yuz ellik gramm anaqasi qarmon bir yuz yigirma emasmi bir yuz ellik qani qani qani olib keling olib keling chekingni burishini voy voy voy kallasini tiqib oling bo'ldi yo'q dumidan dumidan dumidan uring dumidan tiqib bo'lmaydi ko'chatgadimi anaqa umar aka tagidan shundoq olib olasiz ha og'zidan shu olib keling sekin olib keling patsakda bo'lmaydi aka patsak qo'ya qoling umar aka chakidan shundoq olib oling faqat bitta qo'lingizni bering bitta qo'lingizni bering meskadan ushlaymiz faqat ozgina qo'l Oy. Sekin sekin sekin sekin. Yo, dumidan ushlamang, hozir anaqa qilib yuboradi. Reski tortib yuboradi sport. Magor yo'q, ha? Magor bor, ham bor, hovona. Yo, ana kiyotdi, kiyotdi, oling. Olsangiz bo'ladi, kiyotdi, oling. Tiqing, tiqing. Hop. Voy, voy, voy, voy, shem, shem, shem. Umar ushlab turinglar. bo'ldi voy mujik olib chiqing olib chiqing olib chiqing voy yeba mashalloh бля вот рыба mana bir metr aka tabriklaymiz uchidan olib chiqdingiz lekin bori gap yo'q